أعيد التلقيم لوكيشن I think it's safe. سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد الموت قاس أليس كذلك؟ رينا ليسلك كل منا مسارا مختلفا وسيموتون خلال خمس ثوان هناك مزق أوصالنا يا قوات الرفت قصد عدو في اي هنتشل عدد من الاعداء هنا مفاجأة سبق عدو واحد سقطت ال spike في اي معذرة فأنا أعيد التلقيم ال spike في A يبعث هذا على شعور جيد صحيح والان لنقاتل من جديد هنا سأعود قريبا جاري المسك المنطقة أمامنا أعيد التلقيم رصد عدوك عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق ضربة موفقة واصلوا السير على الدرب إنه سبيل الحق أريد سلاحا شكرا سأعود Derby. تبقى عدو واحد أعتذر مسبقا إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيب مشاركة أهناك من يشتري هذه؟ شيء وجدتهم قصد عدو في اي يختفي لأجلك أنا سقطت الفايف بي اي كشف المنطقة وجدتهم تبقى عدو واحد سقطت السبايك بي اي اوبريتور اوبريتور حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي بحاجة لمعدات شكرا فاز المدافعون